الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di gërëm ñëpp macha allah di am mbégte ci ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy woo di ñu nemmee ko jamono ju ne ñi réew nekk ci réew mi ak ñi ne ci bitim réew macha allah ñu ngi ziar ñëpp ku mel ni ki moor ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaw ginnaaw loolu euh, tey tegtal bi ñu indi muy tegtal boo xam ne sirru dépense la képp ku nekk ci réew mi te say mbir tëju nga yor njaboot te ngay gor munoo di leb jëfandikoo sirru bi ci kàttanu yàlla yàlla dana la ubbi ubbi ci wàllu dépense maanaam chaque jour moom yàlla dana la wërsëgal loo dépense waaye balaa boobu ñu. war leen tektal bi ngir képp ko xamne ne yittewoo nga ko nga woo ñu allah muy tektal bo xamne ne ñu ko liggey ci poftan poftan nak ñëpp xam ñu secret ci nek bari na lol lol lol mag ñi soppon nañ ko trop mbollem ko xamne teju nga ci yalla ak anam gu la munti tej bo jëfëndiko càngat bi ben yoon rek lañ koy sangu incha allah rabbi bala muy am ñaari fan la la tëjoon mom da nga yek ne ko na ci yalla euh secret biñ len di wax nak mo nek ni macha allah muy khatim bi gen jano muy khatim bo am solo lol ci dépense secret be ñu rombu muy xaw pëfta ni ñuy togg noonu kooku koy teew nañu incha allah bii nag mboolem koo xam ne yaa am jafé jafé lo dépassons bindal khatim bi comme ni ko gisé ben yoon nga xoj ko def ko ciangatu ñetti fan diko sangu suba ak ngon heure bo sango ba nopi rek daal di euh li nga xamne ne dinañ ko wane ci kanam inshallah bu ciangat gi bala jeex ñetti fan yi yalla dañ la wërsegal doonte cinq cent franc billet la boko ko bu féké pièce nga jot nga def ko billet ak fo munti nek billet lañ koy liggéey bo jotee xaaliss bo ñu ko jot ci digënté bi nga bind ci khatim bobu ci ñaari côté yi nga def ko sa bir pochette nga continuer wird gi mo nek nonu boy sa boo sangu dang koy wird bu ngat gi jeexee it ba nga jot kaytu bi bi da ngay continuer di ko wird mooy allahu taysun xaysun 1977 nga tek ci kan mizajuha kafuran 300 fois matin ak soir nga koy wird suba ak ngoon euh, bu fekke bu nga yokote nak bu ko arrêté ñun nak luy suñu muski la mooy duñu jël dog ba continuer ko waaye lu am solo la ci koo xam ne moo ngi yittewoo chaque jour lum dépasse salaamaaleykum wa rahmatullah